नमस्कार it's me Karan Chauhan from Inaruwa Sunsari र म आज तपाईँहरूलाई कुरा गर्नु गइरहेको छु डिजिटल बिजनेसको बारेमा यानि कि हामी अनलाइन इन्टरप्रिनियर कसरी बन्न सक्छौँ त सो अनलाइन इन्टरप्रिनियर बन्नको लागि एकदमै सजिलो छ हेर्नुहोस् तपाईँ मात्र बिजनेस मल्टिभर्सिटी हाम्रो प्लेटफर्ममा आउनुहोस् तपाईँलाई हामी अनलाइन इन्टरप्रिनियर बनाउँछु कसरी भन्दाखेरि तपाईँ हामी सबैसँग आजको दिनमा मोबाइल छ तर मोबाइललाई हामीले कतिले युज एउटा इफेक्टिभ वेमा गरिरहेको छौँ भने कतिले त्यसलाई एउटा नेगेटिभ वेमा युज गरिरहेको छौँ है र कतिले एउटा इन्टरटेनमेन्टको रूपमा मात्र पनि लिइरहेको छौँ कि आज हामी गेम खेल्छौँ भिडियो हेर्छौँ च्याट गर्छौँ एन्ड एभ्रिथिङ जे जे गर्छौँ होइन तर त्यसले चाहिँ हामीलाई कतिको प्लस पोइन्ट भइरहेको छ त है त्यसबाट चाहिँ हामीले कति चाहिँ भनौँ न एउटा इन्कम गर्न सकिरहेको छौँ त है यो कुरा बुझ्न जरुरी छ धेरैजनाले राख्नुहुन्छ विचार राख्नुहुन्छ इन्फो चाहिँ जसले पनि राख्नुहुन्छ कि हुन्छ नि एउटा फेसबुकमा एडहरू आइरहेको छ डिजिटल मार्केटिङको अनलाइन बिजनेसको जेको पनि एड आइरहेको हुन्छ अनि सबैजनाले के गर्नुहुन्छ त फोन दार्न थाल्नुहुन्छ है म्यासेज गर्न थाल्नुहुन्छ तर जानकारी मात्र सीमित राख्नुहुन्छ क्या र म आज तपाईँहरूलाई नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा नयाँ वर्षको पहिलो दिन है र यो नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा के भन्छु भन्दाखेरि जानकारी मात्र नराख्नुहोस् एकपल्ट इस्तेमाल गरेर हेर्नुहोस् क्या पहिले इस्तेमाल गरौँ फेरि विश्वास गरौँ भन्छ नि सो एकचोटि यो त्यसलाई के गर्नुहोस् एप्लाई गर्न खोज्नुहोस् है एकपल्ट तपाईँ आउनुहोस् बुझेर मात्र होइन के अबबाट चाहिँ म नयाँ एउटा प्लेटफर्म युज गर्छु चाहे पार्ट टाइम होस् चाहे फुल टाइम होस् यसलाई पनि म टाइम दिन्छु भनेर तपाईँ आउनुहोस् डेफिनेटली त्यसपछि तपाईँले एउटा आफूलाई इन्कम गर्ने सोर्स बनाउन सक्नुहुन्छ कि सो द्याट म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी यो फेसबुक मार्केटिङ युट्युब मार्केटिङ है अनि त्यसपछि वेब डिजाइनहरू भयो है ग्राफिक डिजाइनहरू भयो भिडियो एडिटिङहरू भयो हर कुराहरू के तपाईँ हामीलाई आजको दिनमा एकदमै चाहिने कुराहरू छन् है यो सबै कुराहरू सिक्ने एउटा प्लेटफर्म हाम्रो बिजनेस मल्टिभर्सिटी छ सो तपाईँहरू यो बिजनेस मल्टिभर्सिटीमा आएर आफ्नो नलेजलाई अझ बढी ग्रोथ गर्नुहोस् र एउटा टिमवर्कमा रहेर काम गर्नुहोस् तपाईँलाई हामी अगाडि बढाउनको लागि हातमा हात मिलाएर साथमा साथ दिएर रेडी छौँ कि तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ नछुट्नुहोस् है आजै बिजनेस मल्टिभर्सिटी डट कममा जानुहोस् धन्यवाद